Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia. la pero manan rakik chikli 2008 arash tiklali nim la railal sa shkabanak choli li empresa li okchak balakinke arash tiklali chakilal el tema del de lo que le llama mucha gente la conflictividad social en esta región de río Dolores eh, inicia alrededor de 2008 cuando apareció una organización llamada CEDER, inició con el ofrecimiento de proyectos comunitarios, eh, proyectos de agua, proyectos de escuela, crédito incluso ofreciéndole a los, comunitarios y a los COCODES sobre todo. Los COCODES son los Consejos Comunitarios de Desarrollo, según lo que establece la ley. Después de una serie de investigación que hacen las, los líderes comunitarios, los COCODES, eh, identifican que CEDER era una organización social, rama de una empresa que se llama Hidroeléctrica Santa Rita. Hidroeléctrica Santa Rita, ubicada en Cobán, Altavera Paz, generará energía limpia por medio del aprovechamiento sostenible del caudal del río Igualay y contribuirá activamente al desarrollo integral de las comunidades vecinas por medio de su plan de responsabilidad social empresarial. king ka nak kapa di konsul tarikin ane beli li bench kak banu cak mako sa pleta sa usilal seperti ki angela manak li suta ban keke yal ban mako suera li teli li kon ka Cuando aparecen las primeras maquinarias, traen militares, traen policías, eh, la comunidad se reúne en asambleas, las comunidades se reúnen en asambleas y entonces eh, hablan con, con, el grupo de militares y de policías, que, se explicara, por ejemplo, por qué ellos estaban prestando para actividad empresarial. Sin embargo, eh, esta actitud comunitaria, digamos, en el tema de, defender sus derechos, fue calificado mal por parte de las instituciones públicas de Guatemala, tratándose de, de, males, males personas, de de rebeldes, de, incitación de problemas, eh, una serie de acusaciones que comenzaron a sufrir los líderes comunitarios. Hidroeléctrica Santa Rita es un proyecto desarrollado inicialmente por guatemaltecos y en la actualidad por inversionistas que provienen de bancos de desarrollo europeos, los cuales usan fondos públicos para generar el desarrollo integral sostenible en países como Guatemala que queremos es construir el proyecto en una manera con armonía y, colaboración con las comunidades para que ellos puedan también gozar de los beneficios del proyecto. ko ana khik ana qarud ma parti taru toshik ane nina ka kosda ane nakil ut ko kana kau ka chorji kwang sa kana ahu ma parti taru toshik ut ko ka kala kana ahu ka rilo la ha ma parti ta kata wa ane nina kosda na i ka kpi ane kwatin kana Kainin ma pus ma aja kana kliha ana kuka kana e kuka ut karna go pulak chukuk para lograr el desarrollo que tanto anhelamos en Guatemala, por medio de un cambio importante y positivo, es necesario que nos unamos para compartir e informarnos sobre los beneficios que traen las hidroeléctricas a nuestras comunidades dejar atrás las indiferencias y desvanecer los mitos sobre las hidroeléctricas. gobierno de Guatemala le damos el mensaje que respeta los campesinos y a las consultas debido a problemas de conflictividad social ocasionados por algunas personas nacionales y extranjeras que buscan sus intereses personales, se creó un ambiente de zozobra en las comunidades vecinas, mal informando a la población, forzándolos a participar en protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica, en las cuales han cometido actos al margen de la ley, tales como obstaculizar el paso vehicular con talanqueras, quema de maquinaria, amenaza a las comunidades, heridos y pérdidas de vidas humanas. Eh, fue un, hecho lamentable en donde en agosto de 2013 fueron asesinados dos niños por alguien que estuvo trabajando con la empresa Santa Rita, según la confesión de este señor que se llamaba Guillermo, eh, confesó que había recibido un dinero de parte de la empresa con el objetivo de asesinar a los líderes comunitarios de Montulí. Sin embargo, ese día, cuando vino el Señor con el objetivo de asesinar, no estaban los líderes en sus casas. Seguramente traía la, mentalidad de asesinar, entonces asesinan a los niños. Eso fue como el, el primer hecho sangriento de la, de la comunidad. दुश्मन आंधी देखिए आखिला जाए वक्त को गाली रही लाजे इसको लोग को बात इसको वाली काम इसको वाले को चले इसके रास्ते इसके अगली खावन कहा कि आने ना खूब लाओ कहा कि आने ले लेने के कुछ के लिए के शक्ल उतारने के सर से के लिए खप कर लाओ आने रचने वाले तान छिपोने लिखो तान जिन कहाँ के लग खेला वो पसंद लेकिन चली रही है Malera ng kahoy, rai ila. Wakon likwi ng kahoy, sikri ritim di, di biom, Oksis, pamalap sa kanyang pres, malera. Joges, jalik palawan, kinikaan, kaya. Rokat sa litus. Hmm. og li li og cik ulung nak walik cak kila selika kale siok cik ulung li li li li li menak siok cik ulung li motos rakokin a ala una a las doce eh. eh, li li li okin dos kak oslana karut wanamak es eh, rel atesh kamzi onak li kakomon bukan nak kikana li gari taran ut de karo li li li rene kak ok kila kakomon Skak tutup, jangan mana skak tak. Kau kuli karakol, warbi taek, ekang li karakol, wanca hilal entonces li común li cocal eh, li canachin e li queen ne que chic banak chica junilo la o oh, cuan calculo o cana eh, sticla chic li li y cuando se ligarita me ocurre agilata renak reshkol aqib renak mahonok nakah nasach sach kawanak rale ka kuan hik rale ka kanumik sach banar chichach Las comunidades vecinas de Hidroeléctrica Santa Rita necesitan apoyo de las distintas instituciones del Estado, encargadas de la seguridad y justicia en el país, para restablecer la paz y la gobernabilidad en sus comunidades. más grande en, el tema de represión que ha sufrido las familias, específicamente de Monteolivo, es que el 14 de, agosto del 2004, el 15 de agosto del 2004 el 16 de agosto del 2004 sufren un desalojo ilegal por parte, de la, por parte del Ministerio de Gobernación eh, enviando más de mil policías, más de 100 patrullas de la Policía Nacional con el supuesto objetivo de ir a desalojar a 20 familias. Pero básicamente el objetivo era capturar a los líderes que tenían órdenes de captura. Era catear las casas porque estaban catalogados que, ellos tenían armas, tenían, eh, tenían apoyo de narcotráfico, cosa que, que las mismas familias acá confirman que no tenían absolutamente nada kati sabe no sin a linko kala in so cuando se que linko kala tras es cuya que esta ficha linko kala chaki el linko kala ta kana ajas con co con de chapa ni cinco yo acabo de hablar con el ministro y le voy a decir lo que le dije. Yo estoy en propiedad privada. Propiedad comunitaria. Los propietarios privados de esta tierra no les han pedido que estén aquí. Así le dije al ministro. Él me dijo que iba a pedirle que usted tomara las acciones y que se retire. Nosotros queremos que se retire. La población se siente mal, se está muriendo de hambre, estamos esperando enfermas ahorita para llevarlas al hospital. Y todo eso provocado por esta presencia de un empresario que dice tener más derechos que la población. Todos ustedes están sirviendo Ihona lutan, sih kemana karin saling kasutam, arin kowang mana kaskuen Guatemala, li lekat lu mikasih sekolahnya. Kau kan unak sama juru li li li khulli li ka komun manak li ka komune utam jinikik ke kolok risah ral coc manak li sakon sa sa jiris li rapa li coc rapa li nima tos cutup li kale bal li li humai cikalik kale bal si anak tasik sakhalan cik tenamit sal li kakulu aring Guatemala renak halep tes tok cak li square li akwa me haring Guatemala renak ka cik nakah naqta kulun yamanan sali diciembre kulun li li banco mundial benguaqiqin uchirish ash kualakchi kutami akhiri kindi kwanke afawori ini empresa sa huni kale bal arang kanaw ut rikinaan sakli bayak li li li trabajik li li empresa ye anak kontok maka si kwan perulih hitok kwan saka ben ut kaganau karu karu tayak perlu nakat sama lah surat tawana li siap anun cah hilal ke maani na oken cekes tosik teras ali ministeri pul kan katora di ministeri pul tosik sali anak anak cikli cakram ning atoris anak rami ngai tenari mak anak khale kwan mahun na hitok mahun na kes benun sitil siap di li siap anun cah hilal ke hemos ya experimentado históricamente que el capitalismo nos ha matado. El neoliberalismo nos ha venido a cambiar la vida, nos ha venido a, transformar, lamentablemente, negativamente. Tenemos que mantener nuestro planteamiento en la defensa de la tierra. Sabemos que hay muchos pueblos, muchas comunidades, muchos países han estado luchando en contra, pero también sabemos de que un paso damos en la resistencia, el capitalismo está dando más pasos que nosotros. Tenemos que unirnos también como pueblos, como países, tenemos la fe que como pueblos no debemos de tener fronteras, debemos de compartir, debemos de intercambiar experiencias, porque solo de esta manera podemos mantener la vida, podemos buscar también el buen vivir, que es lo que, lo que tanto buscamos como pueblos, como persona humana y como comunidades.